Jusqu'au 10 janvier 2021, euh, le public peut découvrir au Mudam euh, l'œuvre de Charlotte Posonenske, euh, une œuvre pionnière et radicale de cette artiste allemande qui est née en 1930 et qui est décédée en 1985. C'est une œuvre euh, donc, qui va se développer sur une courte carrière, parce que si Charles Pozanescu décède en 1985, elle va arrêter sa carrière en 1968. Euh, c'est une œuvre qui est euh, pionnière parce que les choix de, l'artiste vont être assez radicaux en ce qui concerne son développement. C'est-à-dire que ce que vous avez derrière, vous voyez, ce sont des, des sculptures modulaires, les séries D et W qui sont les séries les plus représentatives de son œuvre. Et ce sont des œuvres qui sont basées sur un principe collaboratif, participatif. C'est une artiste qui va décider euh, de demander la participation active du public, un public qu'elle va d'ailleurs euh, nommer euh, consommateur, pour réaliser ses sculptures, puisqu'elles sont modulables. Et donc, elle laisse libre cours à l'interprétation donc des personnes pour composer ces sculptures à l'aide de ces modules, de de la façon euh, euh, la meilleure qu'il leur semble, en fait. C'est-à-dire que c'est la possibilité de la variation, euh, la, de, la, diversité, de faire la même chose différemment, qui va commencer à intéresser l'artiste quelque chose de, très important dans son œuvre, c'est euh, euh, l'usage de matériaux et, euh, industriels et de faire des œuvres dont les caractéristiques vont être proches même d'objets industriels on va voir que la gamme chromatique se rapproche de couleurs qu'on peut retrouver dans l'environnement urbain par exemple, c'est-à-dire toutes les panneaux de signalisation. Donc on voit que c'est une artiste qui a été euh, euh, très inspirée par euh, euh, le visuel de son époque, les formes de la modernité, la connectivité euh, d'une époque, à son maillage, sa mise en réseau par justement les aéroports, euh, les, les carrefours routiers, où elle a d'ailleurs installé des sculptures pour bien montrer cette relation qu'elle entretenait non seulement avec des formes, en fait, le visuel de la modernité, mais aussi avec euh, euh, ce qu'était la, définition même de cette modernité, c'est-à-dire une sorte de mise en réseau. Par rapport au marché de l'art également, euh, la position de, Charlotte Posenowska a été aussi radicale, puisque elle a décidé, euh, avec, ses, sculptures, de les produire de façon illimitée et de les vendre au prix de production. ça, c'est quelque chose euh, de, fondamental euh, dans, dans, son œuvre. L'idée de l'accessibilité qui domine son œuvre, accessibilité d'un point de vue économique, puisque quelque part, les œuvres DW coûtaient très très peu cher, vu que c'est simplement du carton lait à produire. Et donc, voilà, cette œuvre est faite pour être profondément accessible. Nous sommes ici dans, la salle où nous exposons les, premières œuvres de Charlotte Posenske, des œuvres sur papier ou sur toile euh, qu'elle crée jusqu'à peu près 1965, avant de passer aux tableaux sculpturaux et puis avant d'entreprendre ses séries. Alors, euh, ce que vous avez en toile de fond, ce sont ici les exemples de série A et de série B, où vous voyez bien le principe euh, modulaire de ces sculptures, puisque ce sont des œuvres en tôle d'aluminium, convexe, concave, soit par pliage à 45 degrés, euh, qui peuvent être agencés différemment, comme je disais, donc qui peut être soit accroché euh, euh, horizontalement ou verticalement, soit posé au sol pour certaines, et certaines sont composées de quatre éléments, d'autres de deux, voire de trois. Donc tout ça, c'est vraiment cette possibilité de la variation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que Charlotte Posanenske développe comme ça une série, elle l'accompagne de croquis où elle montre elle-même euh, les différentes possibilités comme une sorte euh, de présentation euh, des possibles de sa sculpture. Après la série C, Charlotte Pozanowska va développer la série D, euh, qui sont donc ces, ces, euh, euh, ces, formes tubulaires qui ressemblent, à s'y méprendre, à des conduits de ventilation. Et là, on voit cette idée du réductionnisme esthétique qu'on avait déjà par rapport à la gamme chromatique, hein. c'est-à-dire qu'on était parlé, passé de, de, quelques couleurs primaires à la couleur jaune uniquement, pour en fait supprimer toute, toute couleur et ne garder que le matériaux euh, bruts. Et euh, il faut savoir que lorsque euh, Charlotte Posenske développe la série D, elle écrit donc très précisément qu'il faut que les, ces sculptures gardent le caractère industriel de ces formes voilà, qui proviennent donc de euh, d'éléments utilitaires. Donc il y a une volonté comme ça donc, euh, de, euh, de faire en sorte que ces, sculptures se rapprochent ou puissent même se confondre, ça dépend où elles vont être exposées, parce que comme je le disais, parfois elles vont être exposées dans des environnements urbains, et les, sculptures même vont pouvoir parfois être dans une sorte de trompe-l'œil, une forme de disparition. En tout cas, voilà, ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est d'avoir quelque chose où on sent bien que cette proximité avec, euh, je disais, la modernité, avec euh, les formes de l'industrie, euh, sont, vraiment très connexes. Une petite euh, précision aussi euh, qui est importante, à savoir que dans cette exposition, il y a à la fois les prototypes. Les prototypes, nous l'entendons maintenant comme les œuvres qui ont été réalisées euh, de son vivant. donc, et puis, il y a les refabrications, puisque pour l'instant, la fabrication de façon illimitée des éléments est toujours permise. Donc, l'esprit du travail perdure. Et donc, par exemple, les séries D et DW que vous voyez, euh, sont des, euh, des, sculptures, enfin les modules ont été, euh, ont été fabriqués pour, pour l'exposition. voilà. Donc, on est toujours quand même, pour l'instant, dans, dans l'idée de, de, continuer l'esprit de Posonenske, de faire en sorte que l'œuvre n'est pas figée, mais continue, continue d'exister, continue d'évoluer de, d'évoluer et tout. L'idée de ce c'était pas absolument d'avoir euh, des formes pérennes, mais de plutôt dire que euh, voilà, euh, les, œuvres pouvaient, être, pouvaient se remplacer, pouvaient être faites, enfin voilà, avait une autre un autre mode d'existence et qui permettait aussi de contourner les lois, les lois du marché. Donc euh, c'est en cela que cette œuvre est, vraiment, radicale, à la fois dans le positionnement de l'artiste, dans, dans sa volonté de ne pas être uniquement une figure euh, autoritaire, entre guillemets, décisionnaire, je dirais, euh, la volonté délibérée de contourner les règles du marché, et puis, euh, cette idée de, de laisser, euh, de proposer euh, des formes totalement participatives, et puis pour finalement décider de, se consacrer à une autre carrière et de laisser de côté sa carrière artistique. Alors ce retrait n'a pas, pas, mis fin, comment dire, elle n'a pas interdit l'exposition de ses œuvres à partir de 1968, mais elle a simplement décidé de ne plus produire et donc euh, voilà, de, de, simplement de s'effacer euh, du, milieu artistique. Et puis, euh, comme je vous le disais, elle est décédée en 1985, donc mais toute son œuvre, à partir des années 86, a été prise en main par euh, donc, euh, son, mari, euh, Bicarbone, qui a pris la succession et a fait vivre l'œuvre, l'a présentée dès, 1986 dans les espaces urbains et a contribué au maintien et à la diffusion de son œuvre.